قد بهم الأدوه قد انبهى جؤوس sahiban arkadhu Hiriyyaan koo hundi burraaqee taphataa ana malee namuu kan faataa. Jatti abdiin kuutiin. sabri jabeeffadhu kansi gadi ilaalii galata galfadhu. Fayyaatii qabdu meeqatu dharraa hamdi yoo galfatte rabbi siif iidaa. Alhamdulillah والشكر لله ربي من يعمل مولى الحمد لله والشكر لله قالت ربي من يعمل مولى عافية فركدي jireenya suwallaalee Akka hiifi gadi namoota nalalee. Halkan dukkanaa uus ni bari'a. Warri fayyaa ka buus tanaan kanani'a. Yaarabbiin igartaa furmaataanaaf laadhu. Nima fayyaan qabdu abadiin dagadhu. Tanumaa barjiiruun duniyaan qormataa. Gariin dhukkubsatee kunfayyaan jiraata. Obsiisaa xiiba koo duniyaan tun gabaabduu. galatas galfadhu borokka milkoytu alhamdulillah washukru lillah galata rabbi فنعم Alhamdu lillah لله والشكر سألت ربي أن يعلم المولى رب ما تقابى وهند والبيرا بعد كل عسر يسرى لا تجيرا وصن كان بيخو أبدي مفدو كرمتنا في ديف يوم أوفين يادو gammachuun hin fuudha kormata maraahu narra yoo jaalate waan fedhellee tahu. عجب عجائبي جلالي ربيتو أمر مؤمنات تدنكي سيفمتو حمد يوساتو إتي صبري داندي بيئة gammachuu qonnamus alhamdu ma jaa الحمد لله والشكر لله قالت ربي من يعلم مولى الحمد لله والشكر لله قالت ربي من يعلم مولى Shukrii galchu maalee maaliin godha siilaa waan rabbiin naaf godhe hamdiidhaan kee balaa. Anis numan oobsa tanaafiifin nyaadhu gati sabriitiya boruu kan argadhu. Anis numan obsa tanaaf ifinyadhu Gatii sabriitiya boroob kan argadhuuf Yaa Rabbi ni garta an sirraan fagaadhu Moora warra oobse khisanna hammadhu يا ربي اهني قرده الزرع فقالوا موه والرؤوس لسانه هملوا يا ربي اهني قرده الزرع فقالوا موه والرؤوس لسانه هملوا يا رب اهني قرده سر فقده موره والرؤوس قسنا همه